Bienvenidos al capítulo 58 de Marihuana Televisión News, el programa de la cultura canábica. en marzo del 2017 y la carrera hacia la regulación del cannabis continúa. Los cinco pilares de la regulación, propuesta desarrollada por la sociedad civil a través de la plataforma Regulación Responsable, ha llegado al Senado de la mano de Unidos Podemos. Es la tercera proposición no de ley que llega a las cámaras españolas en poco tiempo. Ahora solo hace falta un debate en profundidad en todo el arco parlamentario con el que se puedan establecer las bases de un marco legislativo que regule el cannabis de forma integral en España. Los consumidores y la industria han demostrado lo que quieren en Barcelona a la que han convertido en la capital de referencia del cannabis con la celebración de ArcView y Spanavis. Este mes, en nuestra sección de extracciones, veremos la técnica Rosin. En Informe Drogas asistimos al ArcView y el foro de inversionistas del cannabis que se celebró por primera vez en Europa. Y en Top Cultivo, nuestro experto Miguel Jimeno responderá, como siempre, a vuestras preguntas sobre el cultivo. Por cierto, ¿habéis visto ya nuestro nuevo programa semanal? Ahora también Marihuana Now, todas las semanas. No te lo puedes perder. ¡Empezamos! El fiscal de la causa de Evers en el Tribunal Constitucional pide la nulidad de la 484 de 2015 en base a uno de los motivos alegados en el recurso de amparo impulsado por regulación responsable. El trabajo de la plataforma para combatir las sentencias contra los clubes canábicos va obteniendo resultados. Esto podría suponer la anulación de las sentencias a Panac, Evers y Three Monkeys. Esta buena noticia fue conocida durante la jornada Cannabis y Salud celebrada el 29 de marzo en Donosti, Euskadi, en la que participaron diferentes organizaciones que trabajan en políticas de drogas así como representantes de EH Bildu, PNV, Podemos y PSE. En Cantabria se ha dado un hecho insólito. Todos los partidos, repito, todos, incluido el PP, sacarán adelante una proposición no de ley que regulará y facilitará el acceso a tratamientos terapéuticos. Esta proposición no de ley parece estar de moda. Incluye regular las especificaciones legales y técnicas para el cultivo del cannabis y su posterior utilización medicinal con los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias. En Baleares, la Comisión de Salud del Gobierno Autonómico va a cerrar la lista de entre 12 y 14 expertos que participarán en la ponencia de estudio para regular las actividades canábicas en la isla. La doctora Raquel Peiraue, el catedrático Manuel Guzmán o el fiscal antidrogas Adrián Salazar ayudarán a desarrollar una ponencia basada en tres líneas de actuación, la terapéutica, la regulación de las asociaciones y el desarrollo de programas de información, prevención y promoción de la salud en drogodependientes. Spanavis 2017 ha vuelto a centrar la atención de profesionales, personas cultivadoras, activistas y público de muchas procedencias, con todas las novedades, jardines secretos para plantar la María, LEDs, vinos con aroma de cannabis, material para cultivo, un excelente ambiente con conciertos, track foods, además de cultura e información en la World Cannabis Conference. durante las últimas seis o siete ediciones la cosa ha ido creciendo vertiginosamente y ahora estamos consolidados como probablemente una de las más importantes del mundo. No digo la más importante porque en Estados Unidos con los mm, estados regulados ya hay ferias que se pueden equiparar a Spanavis, eh, pero sin duda somos la número uno en Europa más de 3.000 acreditados profesionales, más de 500 empresas representadas, 300 medios de comunicación de todo el mundo, sé, es una feria gigantesca. Vemos que la gente se empieza a interesar por las diferentes dimensiones de la planta, el aspecto medicinal, sexo y cannabis, que fue una de las novedades de este año. tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en Spanavis, eh, mil, no, no, 2017. La edición 14. Sí, sí, edición 14, tantos. he asistido, creo, a todos. ¿ah? Una demostración de fuerza. O sea que realmente, eh, eh, aunque la regulación en España y en muchísimos países esté pendiente, la normalización aquí se puede ver que es un hecho, ¿no? Y luego la posibilidad de reunir a 30.000 personas, pues ya te digo, un ejercicio de fuerza que permite demostrar que aunque los políticos no lo reconozcan, esto es una realidad hoy por hoy, y no solo una realidad, sino que estamos viviendo dentro del mundo de la marihuana una revolución. Entendemos que una red de mujeres es imprescindible, una red no solo de las canábicas, sino de todas las mujeres que quieren cambiar las políticas de drogas. Hoy por la tarde teníamos la suerte de contar con muchísimas compañeras, compañeras de Canadá, Toronto, Colombia, México, compartiendo esa, esa voluntad de cambio en las políticas de drogas, esa voluntad de cambio en la hipocresía de nuestros gobiernos, esa voluntad de transformación social. Ravi, welcome. Spanish, how are you? I'm fantastic. Uh, the show is amazing again. It's, uh, yesterday was very busy here, and today, I mean, Spanish people are very enthusiastic. Uh, nice, good show. The logo from Sensi Seats, it's different. Yeah, there is uh, there's some small changes. We take the veil, and um, yeah, it's an update. 2017, you know, we, uh, we need to. sometimes you need to change a little bit. And we have a, uh, a lot of new varieties coming out also this uh, this summer. Uh, on the show we show only three, but uh, the the old uh, varieties from Sensi, Black Domina, feminized and uh, regular, and now Hindu Kush also feminized. My favorite is still the sativa varieties. I'm not so much into the, the feminized and the, the, the out of flowers. I like to do it the old way. The CBD products uh, from Sensi Seeds are uh, doing very well. We, uh, we sell them online um, we have uh, also a CBD e-liquid with uh, 200 milligram of CBD. And if you read uh, the comments that uh, on our website from people, how, what uh, what it helps for, it's amazing. It's uh, really amazing what's going on with the CBD. How are things in Canada? Things in Canada are progressing. we're taking a few steps forward, but at the same time, there's a step backwards. They're still arresting people. I believe Mark Emery, he just got arrested. They closed a bunch of his clubs down, and I thought we were supposed to have legalization. This is not legalization, so we got to leave it to our Prime Minister to do the right thing and have access for all. si tú sabes. Hola, Familia. ¿Cómo te ha recibido Spanabis? ¿Cómo has visto la gente? Muy bien, tío. La verdad que que tanta gente, tanta gente que esté apoyando un evento así de marihuana, se ve que somos mucha gente lo que apoyamos la marihuana, somos muchos fumetas, ¿entiendes? Muchos fumetas los que estamos aquí apoyando la causa, ¿no? Entonces la verdad que es un placer compartirlo y verlo. Bueno, y acaba de llegar, atención, <laughs> exclusiva, señor original Juan. Qué vaina es, coño, claro que, Y entonces, cuéntenme. Nada, cuéntame tú, tío, acabas de llegar, eh, ¿cómo ves el ambiente de aquí de Spanavis? un round, dando un cogiendo una vaina, unas muestritas y ya tú sabes, chequeando la cuestión. Todo bien, ah, saludando a mi hermanito. Sangre, sangre, sangre. Sangre dominicana, güey. Larga vida al cannabis y al rock and roll. Luego seguimos con Spanavis y las World Cannabis Conference. Ahora en extracciones, la técnica rosin. Ya vimos en el programa anterior, junto con nuestros amigos de GemTools, algunas de las principales texturas que podemos obtener para VHO. Hoy analizaremos una de las más novedosas y seguras técnicas que hay en la actualidad, el Rosin Tech. Bienvenido a otro programa más de extracciones, la sección que sublima tu mente. Rosin Tech es la técnica de moda ante los fieles seguidores al Davin, principalmente porque presenta grandes ventajas respecto a otro tipo de extracciones ya que no precisa el uso de solventes. Esta técnica es mucho más versátil y segura con respecto a otras. En primer lugar, por no ser necesario el uso de solventes como el gas o el etanol, ambos inflamables, además de no necesitar largas horas de secado como el bubble hash o de purgado, como en otros casos para evitar los restos de gas altamente nocivo para nuestra salud. La rapidez con la que obtienes el concentrado es otra gran ventaja, ya que puedes hacer un consumo inmediato, aunque es recomendable dejar en reposo sobre una semana para que el rosin adquiera su calidad más óptima, sobre todo cuando se ha realizado a altas temperaturas. La calidad de esta extracción es comparable con la de cualquier VHO, tanto en potencia como en aroma y en sabor. Para poder llevarla a término solo hace falta conjugar tres factores, presión, temperatura y tiempo. La fuerza con la que aplastamos las flores o el hals es uno de los principales factores a tener en cuenta. Cuanto mayor sea la presión que ejerzamos, mayor será el retorno obtenido. Por tanto, el retorno que obtengamos haciendo la presión con nuestras propias manos o una plancha de pelo será muy inferior al obtenido al usar prensas como en este caso, que puede alcanzar hasta las 20 toneladas. La temperatura es, sin duda, la variable que más debemos tener en cuenta, ya que podemos estropear la muestra de rosin si nos pasamos de calor. Los terpenos se volatilizan e incluso la textura y el calor pueden variar, obteniendo una extracción mucho más oscura y pegajosa y, por supuesto, con peor sabor. El tiempo, por supuesto, es dependiente de las dos variables anteriores, sobre todo de la temperatura. Se puede realizar pisadas de mucha presión y alta temperatura, 120 grados, pero poco tiempo para obtener un rosin de calidad y con una textura más cristalizada, tipo shatter o aceitosa. O pisadas de mucha presión y baja temperatura, no más de 80 grados, durante más tiempo, unos 30 minutos para obtener una textura más emulsionada, tipo butter. Sabiendo todo esto, vamos a utilizar una prensa de 20 toneladas con control electrónico de temperatura y con temporizador. Para realizar el rosin, vamos a partir de tres variedades de Delicious Seeds muy recomendadas por el retorno obtenido y excelente sabor y aroma, como son la desconocida Cash y la Mermelade, con unas cuantas copas ya en suave y una nueva variedad en desarrollo que muy pronto podréis encontrar en vuestro grow de confianza. Antes de realizar el prensado procederemos a pesar la materia vegetal. Luego pesaremos también la extracción obtenida para conocer el retorno de cada variedad, ya que puede variar mucho de unas a otras. Es recomendable que las flores sean pequeñas y abiertas, dado que así obtendremos mayor retorno con respecto a cogollos grandes y prietos. Por supuesto, la materia en fresco darán un color más claro que la materia más curada, como ocurre con otro tipo de extracciones. Procedemos a darle temperatura a la plancha. Introducimos la variedad en papel vegetal dentro de la plancha para así poder recoger la extracción y luego le damos el tiempo necesario pero con cuidado de no pasarnos. Solo la experiencia y el trabajo con cada variedad nos dará los factores necesarios para sacar el máximo partido a la técnica de rosin. Y como siempre, no olvidéis que los excesos no son buenos. En próximos programas más y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. ¿Cuáles son las mejores condiciones para el cultivo de interior? ¿Y para el exterior? Miguel Jimeno nos lo cuenta. Otra nueva entrega con esta van cuatro ya de esta sección. Hoy veremos cuáles son las condiciones de desarrollo ideales para la cannabisativa, tanto en cultivos de interior como de exterior.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 Esta es una pregunta con que sea diferentes respuestas, voy a intentar resumirla en una única generalizada para que todos puedas comprenderla. En primer lugar, dependiendo del hemisferio en el que nos hallemos, deberemos buscar orientación sur en el caso de estar en el hemisferio norte o viceversa, orientación norte si nos hallamos en el hemisferio sur. Con la orientación se consigue aumentar el número de horas de luz solar directa. Cuanto más directa e intensa, más fotones absorben las plantas. Por tanto, mayor es la actividad fotosintética y mayor su crecimiento. La temperatura es otro factor importante. Debemos buscar los lugares más cálidos y menos fríos del jardín, huyendo de aquellos lugares donde el aire incida con mayor intensidad. Si refugiamos las plantas de forma debida, evitaremos daños por fuerte viento, que en ejemplares grandes pueden resultar desastrosos. La cercanía de animales tampoco es aconsejable. Si no hay otro remedio, entonces hay que hacerle un cercado a las plantas para evitar que los animales penetren en el cultivo y puedan dañarlas. En cuanto al suelo, lo adecuado es mejorar del que se dispone y cultivar directamente sobre él sin necesidad de maceta. Una correcta enmienda orgánica y mineral del suelo dará como resultado plantas gigantes de elevada producción. Otra pregunta escogida para hoy nos la hace Josefín desde Chile que quiere aumentar el volumen de sus cogollos y nos pregunta sobre algún producto que le pueda ayudar en ello. Desde aquí te aconsejamos el uso de Top Bud, con el que se consigue una explosión brutal de la floración. Top Bud pertenece a la línea de cana fertilizante desarrollada por la conocida marca Top Crop. Top Bud es un fertilizante diseñado expresamente para un apoteósico final de la fase de floración. Es un producto con un contenido rico en fósforo y potasio, elementos que resulten indispensables para potenciar el engorde de tus de flores. Además, presenta una baja concentración de nitrógeno y los aminoácidos que contiene garantizan mejorar la propia constitución de la planta al tiempo de aumentar la producción del cultivo de forma considerable. Sin duda, Top es el remate perfecto que tanto has estado buscando y que garantiza la excelencia de tus cosechas. Top una apuesta ganadora. Y vamos con la última pregunta del consultorio de hoy. PPX, desde Sevilla, nos pregunta por qué sus plantas de interior no crecen como deberían. Pues bien, Pepe, el crecimiento ralentizado puede ser debido a diferentes motivos que voy a proceder a exponerte. Puede que la genética que estás plantando sea de crecimiento más lento a las que sueles cultivar, por lo que la carga genética pudiera ser la responsable. Ahora, si se trata de una variedad común a tu jardín, entonces hay que abrirse a otras posibilidades. Otra opción a barajar como causa del crecimiento ralentizado puede ser un déficit alimentario, pero claro, los déficits se manifiestan en las hojas con cambios en su coloración, si las hojas están verdes y no presentan clorosis ni zonas necrosadas, entonces hay que descartar también la alimentación como posible causa. La intensidad lumínica también es otro factor limitante del crecimiento. A menos lúmenes, menor crecimiento. Asegúrate que las bombillas no tienen más de dos o tres cultivos, ya que pierden lúmenes con el paso del tiempo y hay que ir sustituyéndolas. También la humedad relativa afecta directamente al crecimiento. Tanto si es muy elevada como si es demasiado baja, se puede ver afectado al cultivo. Por ello es conveniente saber los valores en los que nos movemos. Si la humedad es alta, necesitamos airear más e incluso instalar un deshumidificador que elimine este exceso de agua en el aire. Por otro lado, si es muy baja, podemos aumentarla con la ayuda de un humidificador. Eso sí, siempre moviéndonos en unos valores entre 45 y 55%. No hay que dejar de lado la temperatura. Ambos opuestos, tanto las muy altas como las muy bajas, limitan el crecimiento. Lo ideal es mantener unas máximas de 25 27 grados y unas mínimas de 18 y 20. Mantenernos fuera de estos rangos es sinónimo de dificultades, con lo que se verá reducida tanto la calidad como la producción final. Tras estas nociones de canavicultura que os hemos preparado hoy, nos despedimos, pero antes recordándoos que podéis hacernos llegar vuestras dudas a info.marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos. Ya sabéis que para muchas personas en el mundo la planta del cannabis es una planta sagrada, pero nos guste o no su negocio y el gran mercado que representa es ya una realidad indiscutible. ArcView Group, la convención de inversores de la industria del cannabis más potente del mundo, llega a Barcelona. Clara estuvo allí. Entra vídeo. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que flores. La segunda semana de marzo, el grupo estadounidense ArcView celebró en Barcelona su primera convención en suelo europeo para conectar a inversores y empresas de la industria del cannabis legal. We've uh, come here on our very first European event, uh, bringing together cannabis businesses and investors uh, from Spain, from the United States, and from several other countries around the world. We come here and it looks like the cannabis industry did in the U.S. 10 years ago, and so. this is a really unique opportunity um, for there to be a lot of cross knowledge and for people to learn from each other in a way that is um, hopefully going to move this industry forward in a really powerful way. ArcView es una plataforma de inversores a favor de la legalización del cannabis, que nace en 2010 en California. Su director Troy Dayton, el séptimo hombre más influyente en la industria según la revista Fortune, nos cuenta que en Estados Unidos la industria del cannabis está valorada en 7.000 millones de dólares y estiman que podría llegar a los 21.000 millones en 2021, con un crecimiento anual del 25%. Al parecer, ninguna industria millonaria crece a este ritmo, tan rápido como Internet en la década del 2000. The Europeans can learn from what we're doing in the US and vice versa. There's a lot of interest among U.S. investors and entrepreneurs to expand into Europe and also uh, investors looking to invest in a, a, more nascent industry than the one that we have in the U.S. And why Barcelona? Why Barcelona? Because Barcelona is the center of cannabis culture in Europe. And we wanted to come to the most important cannabis city and then because Barcelona is Barcelona and it's one of our favorite cities in the world. An opportunity to show Europe and with Spanibus happening, the big trade show happening in just a few days, that this was the right place at the right time to introduce the, the U.S. market to this market and vice versa? We, uh, well, we came from Denver, Colorado, and uh, we really just wanted to learn about the international opportunities available in the cannabis industry. We were lucky enough to be brought here by ArcView and to put this event together, and uh, it's really interesting to see how things are evolving here. Uh, we're really far along in the U.S. compared to here, but uh, there's just so many opportunities that come along with that. Mientras Barcelona se convierte en la capital europea de las startups tecnológicas, el sector profesional del cannabis en España va avanzando, pero con palos en las ruedas. Desde ArcView nos cuentan que el gran negocio llegará con la legalización. Dicen que el gobierno y la sociedad española debe darse cuenta que lo inteligente es crear trabajos, tener beneficios fiscales y poner orden y control a este mercado. De lo contrario, ni Cataluña, a la que ya llaman Nueva California, ni el resto de España tendrá las mismas oportunidades que otros países. We have to change these laws. We cannot get um, complacent with the idea of there just being decriminalization mm -hmm. or just being that you can kind of wink and nod and go to the social club, but it's still illegal, it's all in this gray area. We cannot get comfortable with that. Um, we got to keep pushing to regulate and tax and make this like every other business because that is what is going to really give us freedom and not feel like we need to be second class citizens. Entonces les pregunté, ¿y qué les diríais a nuestros políticos para convencerles de la importancia y el futuro prometedor de este sector? I would start talking to them about how cannabis is an effective medicine for a huge number of medical conditions. I would tell them that every human being within their own body naturally produces many of the same substances that we find in the cannabis plant. I would tell them that those substances are responsible for maintaining homeostasis, the natural balance in the human body. I would tell them uh, that the lives of millions of people can be improved by the use of cannabis. I would explain to them that cannabis commonly thought of as an intoxicant is really a wellness product. I'm involved in this because I want to see marijuana legal mm-hmm. worldwide. I don't think any adult should be punished for this plant. And I recognize that business is the way to really help it move because that's what gets the politicians on board because they want jobs, they want tax dollars. Then I would start talking about the industrial raw material, uh, anything that's made from cotton that's made from trees or that's made from petroleum can be made from industrial hemp, from cannabis. Also, we need to look at how we're cultivating cannabis. Part of the problem with, with the illicit nature is that people are growing it indoors in places that are not energy efficient. And what we can do when we end cannabis prohibition is we can get cannabis out of the shadows and into the light and into greenhouses and be able to use the sun that we've been given to grow this amazing plant. So there has never been a time in human history when we needed this plant so much. Okay? Uh, we are on the brink of changing the climate of this planet to such a degree that we will never be able to restore its balance. We cannot leave this earth in worse shape than we found it for our children. We can't leave them a planet that's getting ready to be overheated and, and, and kill people <laughs> instead of being a home. And there's so many ways in which this plant has a positive impact. One is just by consuming it, uh, I think we treat each other better. Uh, we, we think about things differently, um, which is part of what makes it such a plant that, that they want to make illegal, right? You don't want people thinking, do we? I mean, that's a bad idea. We don't want people thinking, you know we can't just build a new industry, we have to build a new kind of industry. And what does that mean, right? It means an industry that really embraces diversity, that makes a place for women, that makes a place for people with different skin colors, that makes a place for people with different sexual orientations, that makes a place for all of the flavors of human beings that we're blessed to have on this earth. People are waking up all across the world to the idea that it's time. It's just time to legalize cannabis. Fuera de la ley. que Y ahora volvamos a Spanavis y sus conferencias. Venimos de muy lejos y de que la historia del cannabis y el hombre empieza desde que el hombre es hombre y el cannabis es cannabis. En los años 60, en ese erial, había ya un grupo que se llamaba Los Kiffers, que eran de aquí de Barcelona, y que de alguna forma ya hacían bandera, ¿no? y podían hacerla porque nadie sabía que era eso de Kiffer y bueno, pues la censura ni se enteró. We have the fiber suitable for bioplastics thermal moldings, injection moldings, insulation material. We have the, the, the, the shives, the, the core, which we can use for construction, for, for bedding material. What is also very interesting about hemp is that it's very good for the soil and the soil structure. You, you can grow it again and again and again without getting any problems from that. And most crops, this is impossible. We have to rotate with other crops. Uh, otherwise, the, uh, it's a problem for the bottom. El cannabis está directamente relacionado con la sexualidad femenina y con la mujer desde hace eh, miles de años. Me parece que en este país hace falta más gente eh, pues, quejándose a un nivel más público, a un nivel medio. Bueno, conseguir en este 2017, sino ya la regulación, el camino o la senda correcta a esa regulación. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado que realizará durante 2017 un informe para revisar la utilidad de la marihuana medicinal. Según la OMS, primero se realizará un estudio preliminar, cuyos resultados se presentarán este año para luego realizar una investigación más profunda y así poder determinar sobre si mantener o no la prohibición del cannabis. La última vez que se hizo una revisión fue hace 82 años y se hizo un informe que nadie encuentra para justificar que el cannabis no tiene valor médico. El miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación votó a favor con 221 sufragios positivos y ninguno negativo del proyecto de ley que permite la dosificación de aceite de cannabis a aquellos pacientes que se inscriban en un registro estatal. La iniciativa autoriza al Estado Nacional a investigar la planta, importar y distribuir el aceite, pero no despenaliza el autocultivo práctica extendida a lo largo de Argentina, aunque de manera clandestina. La Fundación ICERS en Barcelona y la Asociación de Pacientes Dos Emociones en Madrid organizaron sendos cursos de formación dirigidos a médicos y profesionales de la salud, personas que trabajan en clubes sociales de cannabis, voluntarios de ONG o psicólogos que quieran profundizar sobre los tratamientos basados en cannabinoides de la marihuana. Por su parte, miembros del Observatorio Español de Cannabis Medicinal celebraron una conferencia en Spanabis 2017, donde se resaltó la base científica de todas las investigaciones realizadas desde la entidad y sus recientes iniciativas en regularización. Recuerda que puedes seguir viendo más noticias y reportajes de Verde Medicina en la web de Marihuana Televisión y también que puedes seguir informado a través de nuestras cuentas en redes sociales. Paren de prohibir que nos dejen elegir. Escuchen a la solo canto lo que siento. Déjenme fluir con mi porro de hachís. En el marco de Spanavis, REMA, la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, lanzó el crowdfunding para la realización del videoclip Mujeres Canábicas. Desde Marihuana Televisión les estamos dando todo nuestro apoyo. Tú también puedes hacerlo. Entra en este link que aparece aquí en la caja de texto y lánzanos. Anímate a participar aportando tu granito de arena a este proyecto colectivo a ritmo de rap feminista y cannabis. Hagamos la revolución. Próximos eventos. Del 10 al 12 de abril se celebrará la International Cannabis Business Conference en Berlín. Del 28 al 30 de abril vuelve Viña Grow, con su cuarta edición en el mítico festival Viña Rock de Villarrobledo. Y empezamos a calentar motores para el mes de mayo. Un año más, la Marcha Mundial de la Marihuana recorrerá las ciudades del planeta. En Madrid el día 6 y también en Madrid, pero el 28 de mayo se celebrará una mani más una fiesta con artistas de primera más una acción por la regulación responsable, o sea, una una manifestación que no podemos perdernos. ¿Cómo? ¿Que todavía no conoces nuestra web? marihuanatelevisión.tv Ya puedes entrar y darte un paseo. Encontrarás contenidos especiales y todos los videotutoriales y reportajes clasificados por secciones. Una excelente biblioteca para estar informados y aprender de la cultura canábica. Si quieres saber más sobre la Spanavis, Cannabis Magazine publica un especial en su número 155 de abril, además de otros temas interesantes como En el cultivador, la prensa canábica gratuita.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 Viva Marihuana Televisión. Viva Goyo. Me gustaría terminar con una frase que venía leyendo de un científico en el metro, ¿no? De un científico cuya trayectoria ha sido inspirada por el escritor William Burroughs, con lo cual es un escritor pues, quizá un tanto no convencional, pero que una de sus frases brillantes dentro de este libro cuadra muy bien con lo que nosotros hacemos, que dice que para lograr el éxito en el conocimiento se requiere apertura de mente, libertad para estar en desacuerdo sin censura con lo establecido y una sana irreverencia hacia la autoridad. Muchas gracias, enhorabuena a los ganadores de la Copa y nuestro profundo reconocimiento a los que no van a ser premiados, pero que también están aquí y que también han aportado su granito de arena para que todo esto ocurra.